ekiseera kituusa abatujoze badduke nebamba muyina one party system gaganize mbabuulira yavulikite that level abajoze nkisibya bali mu kintu ao ah, oh, bonna mwebali ngenda kukubira akatambi wano nabatajoze bonna bali mu kintu katambi wano bwewuny omanyinza amwerako eman amunot e tribalist ate nina mikwano gyange across the board ngamba abaana bange nembaga nti luuku abakuuma ekyengera baganda bano babakuuma ewazana abasula ebweru tebajja na tenti tebaali bagenda okuzita basindika abaserikale nga kumi mm. i bought a tent for them bajja ne tenti kukuumaana mutana mm. one of them asinga gwensinga okunywa naye nyweize mugisumaani wekyengera ah, ewazana mm. anti yo gavumenti yategeera nti abali bagenda okunzita tesobola bakwata kati what they did is protect me ekyo sikigaana mm. bali bakwata ku lunaku olulala kakandi nkugamba ti when you reach a parting point abantu betandika okwetikkula mm. emikugu gyabwe this is where we have reached tutuuse ku parting point mm -hmm. whether you like it or not, President Museveni cannot get another 10 years. Abatalide tebalide, na abalide, balide. Okuvakati? Yeah. Mwai Museveni? Yes. Tacha uza miaka kumi? No, it's impossible. Kakati vanu? Ah, ah, Chino ah, chitele zemu. Yes. Aino kumalako chine chisanji? Ajache malako. Nebo wachimalako tajati? ate bwe mumukangakanga nakye basuulirawo ate eggwanga liddayo kye livudde nabaga nti omukulembeze alinga mwana agenda kwebakatekikyasoboka omukulembeze alinga mwana agenda kwebaka kati samuwepangira ku mwana agenda okwebaka notamukwata bulungi siyadi eh. bale yali muserikale wa poliisi nakwata obuyinza yaleka gavumenti yaleka eggwanga teritereranga nakati omukulembeze ali mu buyinza teyepankirwako alinga mukazi ali munju <laughs> nafe abakambwe maama hmm. nzigulirawo ababbi bayinza okunza hmm. bwogulawo hmm. nenyingira ngaogifuluma kale gikube olugirulume kakati we have reached that level I'm, im looking into my book kana katabo kange nakawandiika bakaita the making of dokita besige naye nze mu bantu nakola netumukunde ferongo time when I hear people talking about Tumukunda, I have a different view. Tumukunda ali honest. Tumukunda ayagaliza bande bakola nabo. And Tumukunda is listening. Mbadde nja mbadde nja gala basa mera mukatabo kwano. Honest ya Tumukunda labikirawo. Tumukunda yali wa manyi nyo. Ne bamusindike Kenya. Alabirira akalulu ke Kenya. Mm. Aba ayamba abe Kenya bakkano okuwangula akalulu. kati agenda okutuukayo nayita nicolas biwot namuga nicolas biwot dont you see that your government is collapsing hey. Eh. kuba yali alowooza nti nicolas biwot nicolas biwot ekenya e, e baali bamuwayira buli kimu timutemu atta abantu akola ki kakati nicolas biwot yali gundi gundi Um, moi hmm. yali amaze okunegotiatinga diiru ne bush naba opposition to hand over power peacefully hmm. kati ono tumukunda agenda e kenya ye nga tamanye diiru yabali no yali tamanye diiru yabali kakati tumukunde akomawaŋŋamba bwana mirundi twalira ku silver spring what I've seen in Kenya is very alarming. Because what? I talked to these people. Their government is, is collapsing. But when I talked to Nicholas Biwot, Nicholas Biwot, Yamugama and I know, I agree with you. The Kano government is collapsing. But we don't need lectures from foreigners like you. at every country's history one group hands over to another group mm -hmm. okalaba wana kawandika wana one Ugandan official was sent to watch the Kenyan elections mm. Isabini Musamfu uh, confronted Isamoy mm -hmm. confronted the Kenyan politicians including Nicholas Biwot, the total man over the matter. Biwot was very blunt and clear. He told it to Mukunde when Akawandi Kira Samute Kamulinya. He told this Ugandan official that the Kenya politicians knew Kenya better than the Ugandan. He confided, Nicholas Biwot confided in Tumukunde, whom I don't mention, confided in him that the Kenyans knew that we were losing the elections but needed no lectures over this matter from foreigners. Mm According to this official, I now mentioned Mukunde, what it is the last bombshell. I quote, is a quote within a quote. Tumukunde quoted be what as saying, young man there comes a time when one group of people must lose power to create room for another okitegeer kyebagamba tumukunde kenya byotubuulira byonna bituufu naye gavumenti ya kanu egenda kugwa we don't need lectures from foreigners we understand kenya more than you mm. namukwata ku bibegabiga nicolas biwoti why did he go to nicolas biwoti he thought that nicolas would be the most worried man buli muntu yenna kenya yalowoozanga nti nicolas biwoti bajja kumutanga kozi ya negotiatinga ddadiru n'abalala had invested heavily in opposition as a leverage in future kakati ninga li mu gavumenti hey. ne wano tinawe bakikoleki akwata tumukunde ku bibegabega amugamba young man yagamba there comes a time when one group of people in leadership must lose power to another to create room for another the ugandan was left agape agape omanyi kikitegeeza tumukunde yayasamirira nga bwagamba tumukundi ya yasamiri yanga na yasamiri dde nga unze gwe na unga nalindo za anti nikolas wigoti ati denyo ngeenda yomu kanti wei government ge genda kugwa i'm an expert namuka yanga man do you know kenya more than us in every country's history let me tell you young man one group of people in power must surrender power to another group and this time for Kenya has come tumukunde siyasulayo tumukunde siyasulayo nkugamba tumukunde was left to agape he had expected beauty to be very fearful of the future there were wide allegations that beauty would spend the rest of his life in the, the dreaded committee prison if the Kenyan government fail if the opposition won. A lot of wild allegations had been leveled against him, the total man. However, Biwati was and is a smart guy. He never took anything for granted. Whenever he was, he suffered a negative article in any newspaper, Biwot used to take anybody who was implicating him in wrongdoing to court and he received judgments in his favor and damages. I'm seeing some of the senior, uh, the senior NRM people and ministers believing in the Biwotiri theory of self-preservation at the expense of NRM. Kano nakawandiika tekabasomere. ti kano nakawandika ddi kani kana katabo kaddi may 211 bakayita bati the making of dr besige a time comes when those in a leadership must surrender power to another group kati kesitegedde what depends is whether that group has been groomed by the leaders the leadership that is surrendering power or oh, is an external force ekisera kituuka eh. nga group eri mbuyinza eh. erina okukwata obuyinza ebwe group endala eh. ekibuuzo group eyaabwe oba ekyebuuzibwa abali mu opposition kakati ekyokubiri nembagamba gavumenti za uganda zonna nga zigenda okugwa zijjako abayigirizi zibamwagiwamba esabutafyugi najoga ensi yonna natujoga nkuba natukanyiko akasasiro bwalowooza mbu tujja kudda nga tukomawooyinza okutujoga netukomawo ekyokubiri ebeera ne sikando hmm. gavumenti za uganda zonna zikubwa sikandos kati gambabuulize nze ze njogera ku sikando ya organis okugjamu abantu ebitundu byabyombiri yes hmm. abo abaana balowooza nti ndi mwangu nebajoga nebakanyoga kasasiro nebajoga nebakuba mumawuli nze osobola okunjoga gwe omanye abaganda kyebogera omuganda aga nti ono muntu mulamu nze ndi muntu mufu manyi kitegeeza afu ya human being endala si ya human being ndi toyinza kunjoga nesikuba kumalawo ate sikola reconciliation bankubanga bankubiraki diniayadi this information ndibatira abantu mumalwaliro batu ndagundi oganisi nibagani jakubuli ya msefe nga tumukube tumuteri yankuwa ina mirembe chiba kuwati deyo let me tell you this scandal is going to embarrass msefe to the bone marrow and this country ya oganisi they acquired a team of lawyers they are still around but just three days ago bazungu bali wano ne batudde mu meeting ne bababuulira omusango nga bwe gufaanana nalebya abavubuka babiri nga bafuka mu mpale nga nengatto zikangana bweziri sole zaazo kiki this is a serious offense the lawyers nze kyenjagalya ku basajja abo ate mwana wange ndi musanyufu nnyo obwanjooga bwokka bwe butemba ennyonyi those old people are not involved naye kaliwo akalina omutwe ogukalinga kano kano kano kajogensa kali akave nya kawunyolo kajja kawunyolo umu mwe mujogenze mwe bana mwe mujogenze ndi munjoge nkomye mumba kolere nedda nagenda wafe mu nsozi nemba wabira yurupe kati byaziza muzigo obaggo hey, abasindikide nkugaye ndi nze sini muntu mulamu ndi muntu mufu mwe <laughs> bulenze buno buno bugenda kutemba nyonyi why omuzungu is still here the, their international team. Mm. Syria was given $80 million. This man who is still around is going to, tomorrow on Sunday. He's still around. Money. They hired an international team of lawyers. Naba Ita. Naba the gravity of the offense. What was your role? Saba Sajja Kabaka at Yambe. n'omusajja yabagambye nti mmwe kimuzanyirako kanti we kanti yuteeka our avidavis to the icc and we don't appear any person nabagamba mubaani nga bakulu bapiyalinga who are you you must appear in public anti n'ababuulira omupakistaani bamukwata omuchina bamukwata kakati mukambabuulire eyo sikanda ejja kutwala gavumenti okujja mm, mu 7 ya chimanyiko hmm? hmm? anti bali bakola bwebati kastokiriza no wayo bana ababiri oba ana mu musambu bayina abalala kubanga abaketta ali mubo is not me the person un is using is inside yabaketta ye tali nabo era mugenda kulaba omusajja gwe babatise naye ku nnyonyi nga yafuuse icc witness kati yesukandu mugenda gikola muti intelligence eriruddawo mu kintu kino anti intelligence bagibulokinga mm. i can confidently state to the most reliable information president gets it from miso gwogimuwa eririrayebo eririrayebo bagamba nze nkubuulira yapanikin kakati yensikandwe okujjako nga pulezidenti akkiriza kubanga nzaino gavumenti protected bisangwa why bisangwa ffe twali tumutumye netusinga nembasa yaffe kakati how will government protect these people including ministers amakampuni gaabwe bababuuziza mmwe amakampuni gamwe gakolanga ki what was the of your, the companies okimanyi ne hajja temukwaya bamwagala anneyeyaliko minisita mugenda naye bamunoonyi naye guli sikwali tugive them evidence ekinagwa mugenda omu ate e- ebyaddamula bikwatagaanti nkubuulidde nti ddamula sabasajja kabaka ddamula agira agijjawo agira agikwasa omuntu omulala ate bikwatagaa nkubuulidde mamanga yangamba nti bwebawanga oyogera olekanga mwensiisi byezizirira mu ttaka <laughs> sijja kwogera byonna <laughs> naye omuzungu agenda nca tiimu yaabwe baba mentendinga wano ku 3000 kaakati ate ekizibu kye baafunye akasajja ka mwenda akasajja kabi mwenda omusajja ankubuulire tulina ebintu bibiri omusajja bwagobanga mukazi we tomuwasanga gwosiguddeyo muwase biri ebintu biribwolabanga <laughs> omusajja agobye mukazi we tomuwasanga ate nga amugobye gwosiguddeyo muwase uh-huh. kubanga ono watukira omumugoba aba ayina porobulemu zirotasobola gwe gwosiguddeyo muwase kuba badde akyali ayagala gwe ono si aina olubirizi lwe eh. yes kakati eh. mm. ako akasajja kabaketta akasajja kagambye mbulaba abasiru bano mwali muto abantu nga muyinza obatira emyaka kumi nze mwandabamu <laughs> kagambye nze mwandabamu nekagamba when a deal comes am i a sailor <laughs> amaye manufakicala amaye midomani amaye dira kogerana ateko kogera na un kabalina kabaketani kabamalayo nekaga nti ha mirundi abankubidde <laughs> mirundi akoze bulungi okutimpula abasajja bano fe batujooga balowooza abatolo tuli basiru kwabo bayima fe abatolo tuli basiru kalina bali ate kaba kumi kagame nagoba omuntu gwe n'omweregamu kaba kambi nze nkubuulira fwe mu political science batugamba bamachevirian if you deal with somebody mudiru omutta ati yes lwaki omutta blackmail zireta if you want to kill a person don't hire somebody to kill if you cannot pull a trigger to kill somebody don't kill you will be a serial killer and eventually you will be exposed this is what happened to omuhiki eh? omuhiki rovu toro bogenda mudiru no muntu muti political sense wa bagamba yes kubaka wakati kanukaba ingiramu bagenda kakola bati atiti bachakasi that man will end up in america with his family afunobu lamu obulungi na iba nalisa batunzeyo kaka ambie nti naye kibagwanidde <laughs> muyinza muti okulowooza nti munatta abantu emyaka kumi nti nga bwemutta bwemutunda bwemutta bwe linnewaali bana ensi eno mbi nnyo kyobulaba nze miso mbikuba chairman owa fellowship mukiga naga naye abasajja bano batujogadda atam ye chairman wa fellowship nze mukiga man atuddeyo n'omutolo bakuba bano okubogoloza obalaba abasajja buli lwogoba sente bwotaba bba kasaba kuba baaka bo tebakuwaako kintu nakimu olumala okuba nebadduka nebadduka tuli mbwazaabwe tuli balusula kakati dati group as split bayina kugenda museveni salende them like a cancelas lake kuba tetuyinza kukkiriza bya gadafi n'alemera abantu ne babateekako sanctions ne bakolaki eh, if they are not surrendered to the icc akasajja kagambye naye abaana abo babi nnyo i don't know whether museveni knows this group let me tell you nze bankuba nanyini buyinza nankuba nanteeka bali najja ne mukwano gwe n'ekifo n'akimuwa n'ayisawo five billion nenva tunuulira bwe nti naseka nokuseka nti onansinza amagezo abo abaana bansinza amagezi kuba baali tebamanyi i have the cost of resistance to fight another ten years nali mbamanyi newfasonkwasa omutwe kana katabale nkakajiji eriyo omulimu simanyi mu media center aykanigivuningambo amutwe nkwasizeewo nabakolera paso wesanivawaka tugeza kunsimuka buli nemuggulu sibakoledde paz emyaka musanvu pazo yakabusenga wagikutula namulebye kabusenga nga mwali mu meeting ngaebigere bimutagalae that must be kulubya that must be kulubya eh, naye oba kulubya aliyitawa nesebowa bukadde eh, be video meeting ingi bakubire ku video bwotunulya bino byonna bipicture kikugwa yes anti nkugambye ntuse ku parting point abantu bonna uh, mulowooza bobi wayini oyo musiru kukyaki mwita musirumanja kukubuuza ndaba e- e- eryanyi lyakozesa anti nkubulnamaanyi gayogezabobiwayini eh. bobi wayini nga gavumenti gavumenti yalimu okuinfiltrati nga bobi wayini mm. Bobby Wayne has evidence obujulizi nze nja kukomaawo ate okyokomaawo yes teri bantu basisinkana president teri bantu basisinkana mu state house bobi wayine natafuna information bobi wayine intelligence information waabwe waabwe kati katino nnyo kooti ogoba obujulizi buno erina kyemanyi ah, kooti ntuufu why bobi wine mm. nabagamba nempandika nakatabo kange nti e, omusango gwa mbabazi ogwa 2016 abalamuzi batuwa 10 commandments mm -hmm. under which future elections will be marked mm. museveni ayina mukodomi we gundi uh, kalugire mm. abamanyi kalugire bali bameka ajoga abantu mulala unakola nga bakodomi ba sadamu mulala mhm. oyo mm -hmm. ajoga ensi yonna oyo not just the house najifuula amakaalugire tali nyo mu public aliyo mm. but is highly intelligent and respected tubaita ba handlers museveni not a committee in election naluli yalina handola mm -hmm. kakati today nga bakuwadde ten commandment nti obululu obuddako mumaaso bulambikibwe buti kati kikyagenda mu kooti kukolerayo uh, political loteriki bakuwa obutabo bwa literature bwogenda okusomesa abaana ku syrabas mm. mwebwo ebibuzo byebagenda okubuuza kakati gwe bobi wine tokyagenda mu kooti bino ebya political loteriki ebya segona tulina n'obujulizi ku mwezi ebyo tubimanyifu abasoma political science nti uh, when the judges during the introductory ceremony of any case bakuleka nokolesa political rhetoric we even have evidence on the mars kakati ono bobi wine yeye yalowooza ti will discredit the elections twalaba omujasa alonda omujasa alonda who determined nti mujasi eh, oba yali muuniform yamu why did you pick ono yemu omusango ogwakuba muganda wa bobi wine kunsereko mm. tiwe yagamba we bamubiro we nale muye ya wangu la chema ni nyanzi yes si nsereko umusajia yakateka yu kusabu kuongira kubujuli yes mga yongira kubuaji neda ebidi neda nkubuli nebida ilo vya koti bobi waini is running away from defeat and is blackmailing nina katapo kankali uo nidondi ogambo tanti ya running ah, out from defeating masters of deception kana katapo nakawandi kadi Masters of Deception for God and My Country, written on Monday, 25th November 2013. This book is a personal gift to mark my birthday. <laughs> it's so. Bobo in a deception, masters of deception. Now, one come to the thirteen name of government and by the deception. Bobby Wayne cannot run away from the judiciary. why he's a product of the judiciary a judge declared an election and null and void and and declared a by-election which bob wine used to go to parliament emumbu yazaza nnyo ku yinso gyokansuka nti omulamuzi would bob wine be in parliament if the judiciary if the judge did not nullify akalua kasooka akalua kasooka so kakati kyembuuza diri olukiriza kooti bobiwainirize mm. a product of a court decision kitegeeza akkirize yes. okulambikibwa kwa kooti two these judges are not fully appointed not babaddeho they have been there vetted by parliament and bobi wine is a member of parliament bobi wine as a serious opposition man would know if we don't win we shall go to court did he talk about the composition of the bench before nzekankati eh, composition talina bwesige muyoantiyabaddewo balese empya abalese ah, empyaatikyembuuza naye yayimbako ku mukolo gwa museveni himuserefu yali akola sente ina bano balina owo webatandikira if we calculate people why does he work with the people like Nambozi eh, or DP why does he work with the Segona international closer enchana abira wa mbabazi enchana abira wa if people are static a journalist a judge is born gendo shoma katabu let people go in a gun to read a book called the foolish americans agende mwaristo kakagule mm. anybody who is talking about the ugandan bench you go and buy a book um, the foolish americans bakugamba nabe wabe babe uh, every president ayagala nnyo abalamuzi baffe nga yali mu power ateekemu ababe you can read it the foolish americans go to the gund mukasome mulabe agamba bakyuse ku balamuzi no what is important let me tell you bwobanga oli musajja mwenzi nokuba nomuserikale wa traffic omukazi e. nemukyawagana e. kwegatolifuga motoka make sure <laughs> nti emotoka yeberako byonna oyina pamit <laughs> yes kubanga the question comes nti ono omukazi namwendako <laughs> ono omukazi wa traffic namwendako ebuba lyerimukutte yessebo ebuba lyerimukutte naye kakatala kwekali ku motoka mirundi uh, bobi wine yagamba abaana bange balungi bawala balungi mm. naye kyembabaina element ya mama wa naye mbagamba ti if my daughter comes and tells me nti am performing badly in that subject because the teacher is harassing me a mary teacher is harassing me i pose a question mm. you are performing also badly in this subject. Is also this female teacher a lesbian? <laughs> Kwanza ni n'obwongo. Omwana wange omuwala amubuuziza nti kino sikisomesa bulungi nti anti te oyo omusomesa yangamba ebigambo ebibi. Mm. Yeah. kati ati ene isomesebwa madamu mukazi mm. nayereze biyani kubanga bisa benchmark bobi wine abuuza hey. enkima esobola okusala ogwakaekibira nga mwebeera kubanga nkub wano waliwo omulamu nga bamwita emanuel otel emanuel otel yeyali awozesa kuletelwa kasisi mm. emmanuel otengi yagenda nga nagalawo kyemba nalikaliwa kasisi mukyemba hmm. nebagamba nti agifudde rogi but the law required uh, that if you want to investigate a judge you get a judge from the commonwealth the man who presided over a tribunal investigating Emmanuel Oteng, the judge came from Tanzania. Do we have such a provision that in the case of a dispute direction, the bench that uh, hears that petition comes from outside? Mm -hmm. Did you yes. It is assumed that the judges are like examiners, unable examiners. Mm -hmm. Do you believe that our unable colleagues, what about Munabanababu? about a school that offers accommodation. I mean, to buy in a van of a back to the biggest, we expect you to carry it to earn a professionalism. This way, are you? Register your platform with us. ఒక నువ్వు ఎటువంటి anti bwe kye bayina these are the, the, the bench now is equivalent to enable examiners. You don't be, need to be there to witness the marking. The, the benchmarks are clear. This is where they fail to understand. Eh, bobi wainekatabo eh, eh. ah, ah. kange mulete akatabo kange bagambe aba mhm. bali mu motoka balete akatabo kange akabubi wayi mbatere bintu nabitmutufairo epetition yani nabibatera mukatabo kange nimbagaa nti eno mm. eh, yamanya ki yamanya talina mm. baloyazi basegona nayiremanya bobi wine mm. ninjimanyi why bobi wine gezi mubeeni musajja mugezi wayinza bubeeni musajja omugezi bo did not initiate political party when museveni came in 1988 fulunasa was the largest military group abantu musouthanand tebawandiika katimba wamala kadi kibu thurubalaa okumuwandiika mu magi mm. tebawandika uganda era museveni akugamba ti aisomugwisa andi muwanga kolingoba uganda babagana okuwandika abaganda ebatuuka ekampala museveni yali abasinza abajasi kasanvu ekikusi okitegedde kakati nze nkugamba tibobi wine did not initiate his political party. Bobby Wine was dragged into politics. Ba ba yes. Never more later. What was the intention? When you read my book, yes. wanted a weak Museveni, but also to create a political party which Museveni does not control. Bobi Wine Zero ne bilioni bitano mu kinana was to help them to get the MPs. Bagere mu parliament. Bagere mu parliament. Nenga musepu bagira mu koka ste bajja. Era na bagamba the president mu seven ayina abantu be yalagira. To write had written apologies for their role in bringing Bobi Wine. I'm not a fool. Ngomba. Kagati Bobi Wine museveni bwabategeera nti bebaleeta bobiwine bobiwine is a product of the palace yalibadde bobiwine bebikul oba kamiliyon naye ekikwewunyisa nti balina forces endala yali ekola ono ladio moze was a graduate ye yafa anamisiri yamuba kuguli yamukuba wali mutayimbwa mutayimbwa ee eh. mwazo we bamu tia mubala mm. uya muku waluwachi ya muku pakuchungu it was a planned thing teri accident no ne bala ya sigale kola ya nina nise kakande gama kakande bobi wine bano bama lumu mwenda balamu na blocking achi hb nachi hb people power nagenda achi nijesha linga bobi wine abu hb ina kufanga ya kala senti adimu ono omulabe wanaanga wamunyumba tali muntu asudde gavumenti ngagiva bweru either you, you know it or you make a mistake kisudde gavumenti erikufunanag omuntu ate nomuomugoga nomukizoa okujjako museveni amuwanga bakikola Because Balaam had blocked